preciso, será que é preciso ter imaginação para ser poeta? Sim. into the night as you wish is exploratory. And then tomorrow is the coalescence. para imperadores romanos moderam oito domínios. O império. com as sílabas antes de saber o que é uma sílaba. Ou seja, ninguém se sente, espero eu, como uma criança de 4 anos e diz assim, a sílaba é uma unidade prosódica que pode ser dinâmica. É? espero que ninguém faça isso.